الشوت يبحث عن الزاوية عن زاوية زاوية التنفيذ عن الزاوية والثغرة من الدفاع ملعوبة من الشوت والحارس زغدان بيسرى ممتازة رائعة على الجهة اليسرى هدف يحاول يفتح الزاوية يوزع كرة داخل منطقة العمليات وشوشي يغير أو يخرج الكرة شريف الوزير صافرة الحكم السيد محمد بن نوزة الدولي الجزائري تنهي المرحلة الأولى المولودية خروج شيتا هاي الكرة صعبة على الشاوشي والدفاع هناك خطأ ملعوبة داخل منطقة العمليات والحال الشوشي أمام شيبان يخرج الكرة أمام القوي دمان إخراج المودن يحاول المودن يسدد تضرب بالدفاع كره ثانيه صعبه خطيره جالبيه على مرمى العالي الشوكي من شيبان بالخطا من الدفاع كادت ان تتحول الى مرمى الحارس الشوشي شاهدوا والتدخل وكادت الكره تسكن شباك الحارس تسديد والحارس الشوشي كيتون بقوه كبيره الشوشي ينقذ مرمى تصدي ممتاز يخرج الكره الى ركنيه هذا هو القائد والمدافع القوي والتسديدات القويه من جيتون التي اليمنى محاوله من عمران يوزع كره والدفاع يخرجها لسعيود في الكره الثانيه ربما سعيود يحط وجانبيه على مرمى الحالي الشوشي بقوه كبيره يخادع شوشي بهذه اليساريه ارتباط شوشي المتابعه للكره لبوطبة على الجهة اليسرى يوزع كرة عرضية ولكن الحارس في المكان المناسب شوشي والحكم السيد محمد بن نوزة يعلن عن نهاية المباراة بين الفريقين